krasilo. Gugam se med zvezde, med oblake, v nebo in nazaj v naročje zemlje. Vsak izdih odnese v zrak, meglica sape se razblinja, preliva v svezdni prah. Divjam, dirjam, nese me, veter valovi vihar, moje kolo je old timer, škripa so piha, cvilečerjo vi, vi, A vendar drvinja z njim, režem skozi zrak z lastovičimi krili, za mano se vijajo repki kometa, izpuh je moja rimska cesta, nevidna za nihiliste, prosojna za dogmatike in tiste, ki ne cenijo otroške naivnosti v svetu zgrajenem iz ostrih kamnov. Jaz jadram mimo njih, njihovih nesposobnosti zaznavanja rdeče žareče sekam čas in prostor. Eksplozija so moje sledi, ocean je moj pristan.